Inilah air sumur bor Kabupaten untuk pengairan sawah. Jadi satu sumur bor bisa mampu mencukupi kebutuhan air sawah per hektar. meter setengah masih mampu sumber sendiri menggunakan <clears throat> alat yaitu sipil sebagai penggerak utama yaitu listrik Jadi di sini nggak ada irigasi. Itu ada yang lagi membajak sawah. sawah iya. rawas selapan sangat luas ini hasil tanaman kita kemarin nah, jadi untuk satu lorong ini empat tancap tanaman pengoperan atau pemupukan ini adik saya dan teman-teman asik waduh lagi begitu <laughs> itu ya. asik gajian <laughs> ini ya, ya. sini ya semua ya sini ya semua berarti wis kan hmm. nah iki gajian ya, guys lumayan mbaknya sih kurang 11 ya uh, tiga ratus empat puluh ribu <laughs> alhamdulillah potongan nomor dua sana. apa <laughs>